Az árják is egy nomád törzs voltak, csak valamivel előbb érkeztek, mint a mieink. Bátrak voltak, jó harcosok, hiszen ők küzdték aztán délre a, az indusvölgyi civilizáció népét, a dravidákat, ugye hát a dravida civilizáció volt ez a szkiták Bálint Gábor szerint legős, legdélibb ága, és ezek alkotják most a dél-indiai négy államot a délindiaiak egész más vonású, sokkal szebbek szerintem, mint az északiak, sudárak, magasak, sokkal okosabbak. Az indiai Nobel-díjasok mind déliek voltak. Tehát, és a Silicon Valley majdnem félig tele van délindiaiakkal, olyan jó mérnökök. Nagy bölcseik voltak, a legnagyobb közülük Butha. Ezt sokan nem is tudják, hogy ők mai napig, őt úgy hívják mai napig Indiába, hogy Sákia Munni, tehát Sákja Muni azt jelenti, hogy szkiták bölcse, ugyanis anyja, apja árja volt, Nepál mellett egy kis fejedelemség királya, anyja északabbról jött, és kimutat Maja hercegnő, kimutathatóan szkíta eredetű volt, és hát anyai ágon megy tovább mindig a, az indusok szerint az öröklődés, és ő maga is szkítának tartotta magát. India nyugati részén, tehát Rajasztán, ahol a heftaliták uralkodtak, és Gujarat, ahol főleg a indoszkíták, tehát a szakák uralkodtak, még most is őrzik azokat a hagyományokat, amelyek a mi őseink hagyományaival hasonlíthatók, Például, mikor egy maharadja a maharadzsák magukat hund leszármazottaknak vallják, az azt jelenti ugye, hogy nagy király, és az érméken is úgy szerepelt, hogy maharadja, dirádja, a királyok királya. Ez is hasonlítható aztán a, a perzsa hagyományokhoz, a sahansáhi, a heftaliták magukat ott úgy nevezték, királyok királya. Ők égből felkent királyoknak tartották magukat, és a maharadzsák a mai napig Istentől felkent királynak, hát természetesen az ő istenük, tehát már nem őrzi szeretik a természetvallást. Tehát mikor a Udajpuri maharadja aki nekem jó barátom, Maharána egyébként az ő neve, mert azt jelenti az is, hogy a királyok szakrális királya tehát minden Maharadzsának a szakrális királya. Mikor őt 85-ben királya választották, akkor a palotája keleti kapuján fehér lovon kilovagolt, szakrális városába, Éklindzsibe, ez kb. 60 kilométerre van Udajpurtól északra, síva templom, de naptemplom volt, csak hát az árja nyomásra át kellett alakítani, de azért még mindig ott van a napisten szobra, és a napisten szekerét hét ló húzza, és nagyon sok kezében nyilat és íjat tart, tehát nagyon sok hun jellemvonás megismerhető, nagy bajszú, egész más, mert az indiai isteneket soha nem bajusszal ábrázolják ez, ez úgy néz ki, mint egy alföldi magyar paraszt. <laughs> és akkor kilovagol, és a Bill törzs, amelyik a heftaliták idején őslakos törzs volt Udajpur környékén, tehát Nyugat-Indiában, és azonnal szövetségesük lett, és az első maharadja a billekkel vérszerződést kötött. És ezek 1500 éve, ahogy megválasztanak egy újabb maharadját, megjelennek a törzsfőnökük és a avatandó maharadja jobb kezének hüvelykujját és a törzsfő jobb kezének hüvelykujját megvágják, és egymás homlokára kenik a vérüket. Tehát a vérszerződés már nem úgy, mint Árpád, de ilyen hát kisebb vérontással, meg teszik, és a Maharána ősei hatalmas kardját úgy néz ki, mint Attila kardja, ilyenkor beöltözik, tiszta fehér, amit mondtam, ilyen fehér szűk nadrág, fehér széles ing, és azt a hatalmas kardot, ami így körülbelül válláig ér, azt tartja a kezében, és így avatják, és aztán meghajol a nap felé, és, és a keleti kapun jön vissza, és ott még egyszer meghajol a nap felé. Tehát ezek a napimádat, a kelet felé, a, a csecsemőket a hun falvakba, ez a hunalvász, a hunalgamba, stb. falvakba, a csecsemőt, amikor már ki lehet vinni egy hónapos korába, meg a felkelő nap felé, kelet felé meghajlítják egy debreceni professzor, Kádár László, földrajztanszék vezetője, sajnos már nem él, ő járt Indiában, állandóan szavakat fejtettünk, erdélyi földrajzi neveket összehasonlítottunk indiai földrajzi nevekkel, ami elég jól sikerült, mert Darjeeling mellett is van egy Tisza, meg egy Körös nevű folyó például. Tehát a földrajzi nevek azok vándorolnak, viszik magukkal a, a nomád népek is. Indiában a tudósok hogyan vélekednek ezekről, amit most elmondott nekünk? megosztottak, ugyanúgy, úgy, mint nálunk. Modi professzor, akit sajnos már nem ismerhettem, ő azt mondta, mikor az akadémián itt beszédet tartott, és még a 20-as, 30-as években az akadémián lehetett ilyen beszédet tartani, amikor meghívták őt, hogy, hogy áldottak legyetek magyarok, ti a hunok leg bizonyíthatóbb leszármazottai vagytok, és a ti történelmetek a világ történelmének egyik legrégebbi történelme, és szinte leborult a magyarok előtt, mind a hunok utódai előtt, és az ő intézetében levő kutatók, professzorok, azok vallják ezt a rokonságot. Tehát megosztottak a tudósok is. De az átlag emberek, főleg Rajasztánban, azok tudják, hogy az ereikbe hundvér folyik.